group in Buganda were also made by remnants of uh, a 1950 outf outfit called Kirimoto. Translated in, in good Luganda means that it is only the pregnant woman who knows the responsible man. Others first see it. Two, the political order, the 1989 elections that expanded the NRC had helped the members of the old political parties, DP and UPC, to dominate the district elected councils, including Kampala district. This prompted an arrogant attitude from the DP leaders that they were capturing NRM. Museveni had also dominated his first cabinet with DP leaders. The first NRM government was dominated by DP politicians. Dr. Simogirre, who had earlier joined Lutwa's government, became Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs. He had served as Lutwa's Minister of Internal Affairs under Paul Mwanga, who in 1980 issued a proclamation in number 10 that stopped any other institution, including the Electoral Commission, to announce the 1980 results. Mwanga usurped the powers of the Electoral Commission, and it was his office which announced the results, not the Electoral Commission mandated under the law. contravening Mwanga's proclamation would attract a fine of 10 million shillings or six months in jail or both. I vividly remember that fearing to face those punitive measures, Mono newspaper where I worked had gone to bed with a DP victory story, but hurriedly burnt all the copies before taking them to the streets. Even outspoken prelate of the Catholic Church who was among the first registered voters to cast a vote, Cardinal Emmanuel Nsubuga, did not make any comment about the election results. Back to the DP ministers Museveni appointed, they included Mrs. Victoria Sektoliko and Robert Kitaliko, both in agriculture, John Sebana Chizito, Gerard Sendaula, Everest Nyanzi, Ponciano Mulema, Dr. Semogerezi young brother, Johnny Batume Kawanga, Kafumbe Mukasa, and many others. Therefore, it took time for ordinary people to know whether it was a DP government or an NRM government. The NRM strategy was to gain legitimacy and accept acceptance by using the DP leadership in the short run as it trained its own cadres to establish a stronger political base. Yes, this was achieved, but by 1996, DP structures were still strong. Secondly, the history of DP shows that its official branches are the Catholic Church parishes. This is how Obote failed to undermine it. In 1969, Obote banned DP and declared a single party dictatorship. However, In 1980, the band party bounced back stronger and more vigorous than when it was officially banned in 1969. In the early 60s, when Mengo tried to undermine DP, the leader of the Catholic Church, Archbishop Joseph Chiwanuka, came out and reduced the battle between him and Kabaka Mutesa too. This explains why the Catholic Church took Kabaka Mutesa too. The 1989 legislative elections were based on the count, county level. In Buganda, counties used to be big political units. Buganda Kingdom had only 20 big counties. Take, for example, Bokoto County, which was later curved into six constituencies. However, in 1989, it was represented by one person. Such a big area required huge financial resources and a well known personality or one with an organization network like religion or party. Thus, the new political order had revived the Kabaka-Yeka sentiments when the NRM government was forced to recognize Kabaka Mutebi as the new king. Since the NRM had no clear position on the future of the abolished Buganda kingdom, it lost the leading role. The Kabaka-Yeka remnants took over. They mobilized the people against the government and the NRM leaders lost the leading role and became reactive to demands. Sensing that the NRM had lost the control, Kabaka Mutebi re relied on the Kabaka Yeka remnants to exert pressure on the government to make concessions to Mengo. Motebi revived the Buganda Luchiko, which took advantage of the poor approach by government on Buganda issues to discredit Museveni that he was breaking a commitment on the Bush agreement about federal. The Gulibo Buganda were incited against Museveni that he was renegading on his war pledge to grant mm. Buganda federal. With their Kamalio Kano Kapala hey. Grafindoza. Uh, with their usual intimidating skills, the KY remnants created a big anti Museveni block in Buganda, where he lacked a strong team to counter this YK group. It is therefore not surprising that the Buganda Luchiko, which under the constitution is only a cultural institution with no political and judicial powers, has taken a leading role in all subsequent elections. During 1996 elections, the Luchiko passed a resolution declaring Dr. Semogrere as the sole Buganda candidate. Many Mengo ministers were part of Semogere's campaign intrigue. The then Katikiro Joseph Murwanya Muli Semogere declared that a mother goat cleans its newly born with its tongue, meaning that Buganda should vote their own. Catholic priests used the podium to campaign for Dr. Semogrere. The Kabaka Eka ruminants came up with their slogan of Sirwajo Quota, referring to Museven as a foreigner in Buganda. Mm. ebyobufuzi bigenda libidda nti mm. abakulembeza ebiseera ebisinga obungi gavumenti zaabwe bazisuula mu byokuzanya habyalimaana yagaana abanyarwanda okudda ewaabwe nabagaa nti nezzika erimu eriri muakagera national park lisinga abanyarwanda kikumi abaddayo abasajja nebamugaa nti owaye tuli kogonaizinga otuwe passipoti nti apaana ani abawa passipoti mwe kakati mbagamba bulijjo tiabyalimaana najja akola ensobi nakwata miliyoni za dola bbiri naziwa omukuba jeno ba uganda batemulerwa ejemu nebadduka mu south nebamobilizingira mu northern uganda gyebaava nebalumba rwanda ate okwakananga kabyalimaana waali just a small mistake these people initially the banyarwanda didn't want to go back naye kasa byalimaana yakkiriza okuteesa nabo ensonga ey'okudda ewaabwe yafuuka namba kumi bamukolya ten points program agandi akuddayo si kyekizibu liko condition bwavu obuli e rwanda moyi mu kinana mu esatu yekyusa constitution ya kenya nefuka ya kibiina kimu ngaalowooza nti bonna jja banyigira mu kibiina omu ah, beyamakadi bakiyiwa beyamakadi simple matter beyamakadi tiwenna ninabafugiramu kati nembalaga nti politisi wa uganda buganda ezekyusa gandi ki mukinaana yali ya dipi ye naali mugwe yajja yajja ne kanso yaayo national resive kanso yava nayo mu nsiko bwe baateekawo okulonda mu eight nine dipi yawamba enkiiko za disiturikiti zonna kuba gye baali bamanyiwozi the most outstanding party at that time bwe tutwadda mu bbiri kumu ye naali mu nejja kakati babatutte buganda bagitutte why is buganda contesias Uganda is contentious because many leaders make a mistake. Nibaluza nti menge fuga Uganda. You police mengo is a police get the generals and the sergeant does overthrow you. Abaganda alibategeera talikwata ku informal sector. Tokwata ku takisi, tokwata ku botale, tokwata ku nyanja, tokwata ku lufula. Na magendo kwao. Do you think it, Abaganda bagala nye before government? babifunemuki mpulira babikaya nonono dola ferias efeire di muganda lukusufa ejobu ili government mpulira babikaya njatitutubawade kimala chirumiro mwogu wa minister <laughs> abu balalati yanchi nkubulira mirundi mwogu wa minister mirundi agaro wa minister waliwo kilase biyagala mirundi agaro wa minister i want my freedom kubanchi mwenye ndi wa minister jaku jandi fending hebi nukaba bisente balala e muganda efeire di muganda ya yagaro wa minister ya yagari ibitiwa esuccessful muganda yagala kwekolera bibye gwe tokwata ku yinfomal secitor gweoza obata ku lutalo yalumazza emyaka etaano naye manye obutalo bwali wano ewaluka ekya wano paaka empya wali eh, kugundi kugaza tewaliwo akatale wane wakirumira atunudde mu paaka tewaliwo akatale ku california enkadde tewaliwo akatale obutale bwali mu uganda ngaabantu bakola saawa mukaaga ne banyuka naye temuyinza kulumba buli wemu wonna nemulumba takisi nemulumba gundi nemulumba obutale nemulumba kibonnomusenyu gwomulwera abaana basombanga omusenyu nawo nemugabanga muise mubacyina nebatekawo omucyere ettaka nemubevikitinga museveni ensi ebadde mwagalanya muteringeyo akatambi kaliwa akatambi kuba kandaze wanaye kebagamba okumbobulakazanyamuwalibagamba okumbobula banna bambobola ekiro ngaabantu bawuliddeko nti bambwe bagenda kumbubula kakati eh. waliwo wano ekintu kyensomye eh. mu katabo kano eh. ah, katulabe mbadde nkomiwa njagala kuddamu nsoma akantu kano mm. nti ah, nekimpa ebiseera ebyo mm. amawulire mm. engeri gye gakolangamu mm. n'ensangi zino mm. engeri gye gakolamu mm. uh, really enjawulo eyo abantu abali mumawulire bagiraba nti weeri anti abamawulire bammwe tebasoma oba tebamanyi byafaayo ah, basoma eh, eh, bakole batya if you go to cover riot bali badde ba veterans abavudde mu magye but because you don't pay money wali badde toyina nagwo nabagaa nti bob wine eyo mulaba alabika emunyeze walabako ku bob wine nga yesemula tiyagasi mm-hmm. bob wine nabeera nakasawo emabega nebesi yali akayina nga bantu tebakategeera mbu kali mu mazzi bulisipuluufu batambulanga na bulisipuluufu kakati gwe owamawulire you learn where they have riots riots batukubye emigo muli bamawulire olina kikamira kinene yuyuwe mutaddeko simanyi bino bipuresi ebikufiira gandi cava irale gandi cava parliament waliwogo bakubye wano nga akavalinga parliament but your problem is professional hazard nti muli mu bintu ebya modernity naye ngaempapula zammwe ne radio ne tv tezisobola bikola ki n'obutasoma bwammwe no okulowooza nti bweyogera nti oni wamawulire olina ekyofuna hide yourself nze nabaga nebayo soup polisi nejja i don't identify myself bategeera ono byaggwe naffe twabeeranga mu struggle nga kamera bazijjamu exposers nebazitwala abapolisi do they want okuba ebintu byo naye oyina gukamera gunene gulinga omugugu nti ogenda kakabalingalayo ti how rit ebeerera smartphone banombakwata ntya how do I catch these people? Bargain to fit fit fitness. Technology, but they cannot believe. Ndio msaji again, ndio msaji anja muku bisasi. Oba government jensula ya sezala wange ya kitawi. Ah, nafe tuina mistake mu. Mugwanga tuina mistake. You can't fight over lwa kitula farm, weya muya family. But when it comes to insecurity in the government, I come out. Kiru me, they kill you. But I cannot keep mom. Sisubola. Sisubola. mbabulira nembagamba nti mmwe bali abasajja abazungu babatunuulidde nembagamba nti lukuhiya tewaliiwo nti baleeta biteeso mu palamenti byebalowooza nti kata katajja biisa naye si kituufu the strategy is anybody who poses a threat nti ayinza okuvuganya obwa pulezidenti bamukuba ne bamugjawo buli omu bajja musekula olanya ate ajja balemerera oba tebamuletanga abazanya amuteringaiwo naye gwe nolowooza nti ye kadaga why should no change stop at one level why tell me what has he done nayebyo byobuuza nga ne kadaga byabuuza oli timu kadagaoli timu kadagakubanga nzimpulirabwokolera gavumenti eno bakwekyusiza tikatikada kabamuka waisa nsambu mwetano waisa chino waisa chino is it bad to support government anti ne kadaga agume kubanga ne mu seven mu government ye eh. waliwo abatamwagala eh, abatamwagira ah, ah. kakali kadaga naye bwa abali nabatamwagira si kipya mbutusimbe mumigongo kuba mubaloti atuwangulamigongo egyakyoonoberayoate onoberayo oh, olimulonziolinaakaluamba bulya <laughs> ne banuwa baliyo banuwa babagambanga kiki kyese bagambye wano nembaga nti akaluka kali process chairman wa electoral commission osangawe chairman wa electoral commission <coughs> who could nominate a man who is barefooted wamusangawo tamale eddoboozi lino liganya okuzanya eh. ndigezesa oba yalitaddeko ate simanyi yalije ku simu ah, enkya kajja kuzanya gyembeera yalije ku simuyalije eh, ku simu ate mbakwasaki naye omusajja agaye nti ngenda mubobole sasi kyema namugamba mubobole ndooza teyakakyusiza fomat ndooza mirundi is not fighting to come back to government mirundi doesn't want a government job era mmanyi nti ate government gyenaleka ate kati si yeno eno is in a very weak position so im not attracted to come back im just helping you oba musazewo mukiiwe mukiiwe kigenda bakulu mu bantu bebakomezaawo abaana bebajja mu america mulimu abange zinayo omu yesigaddeyo ate ntya mwendi ninayo sente ninayo ki mumubikole ati ati na imu na Uganda yes. wagamba bana we abayina abadi mukate bule bala dikakati kakakaza kalinge mpichi kale mesa bubwe ine kusule kiryando ngonga sasud the ban applies to dpcs the ban applies to advisors the ban applies to ministers gotolia advisor satu tebi yange nze munnani ekifo kyo kwa advisor ne ne visa yo mu america visa yo mu america figire kisfo cha nga nokutambula mu america and is allies nga muno mfuna muji emiliyoni emu nekitundu omwezi kati otambula kino kinsingira kino anti kyeŋamba nayeepisa <laughs> ensingira bino bankwatire wano kubanga olwa miliyoni emu nekitundu gyebavakugwatigende mumawulire ah! ngaoyagala amerika omumerika eh? bwobeera naye mu passport yes bwendwala bwenkolaki bwengenda okulaba omwana nge bwenkolaki kino nkita nte kino nze omuteringa yamwe honestman if I'm confronted with a ban and leaving the advisory <laughs> role just to call and call okay mbere no mumerika mu passport yang <laughs> yes this is the safest country is a country of opportunities to use okufuna ne crisis ne tutinga ne street i just escape this one is better when i compare the two eh. a presidential advisory law mm. etayinako erina eh, naye ngaoli advisnaye ngaoli advisekitunulira as a channel getting eh. money nkafunayo mm. million emu kitnaye nga ku eh. bibiri nga bagambye londawo kimu olonda kirinkugambye ntiwalabye bampisa nokumbira nebaŋamba the contract by renewing yangu later accept nsigun naye kati ate ate ate ate mvumbo mvumbo yo kutambula webe yeah. kwata ni kuba advisor gori ah, ah. ya advisor <laughs> kati nze minzani kanji kwanike bampuri chairman is recording me mohozi mulaba kusimwa no chairman mohozi wana kugama recording me mohozi wana gadirikira ah, okumpana nedda eh eh alangirie ntayagala mohozi eh nenze kati ndi volunteer Ajamuzi taina buyinza bukusirisa. Museveni bwavao. Mm. Eh? Museveni bwavao. Oli kumuhozi. Eranze mbagamba bagenti njempagira kadaka. I know kadaka's capacity. If Kadaka challenges Museveni over the presidency, I will side with Museveni. We disagree. With Kadaka. Leto ita mm. gamba, Tanzania ina mukazi. gundi kenya, kenya umulamuzi mkazi mm. mwe na mjuhogu yonsi yona umkazi kisache muamuma owinye dolo kwe kupa na agwa ka, gundi bagemehiri na afana sabi what type of gender are you talking about kathri ma mgemehiri iye what mm. gender are you talking ya, about yafuna meka 75 wana mwetanu kwa alia yamba dewezi kibali <laughs> nituwa na yonja mwete nita mwge niti kwezizini wache hiyo wiji yako kwa chichwa ne, ne result si zaabu uzini tawa wiji kwa chichwa tawa wiji kwa chichwa chichwa <laughs> yako ugota arubaini na tano ukakuja hapa eh na yobi mulangire eh omulamuzi wa supreme court nga muti yako uchi omulamuzi tagwe darunga sivite bwerere omulamuzi musuri dedu karibiri yore sebe tanzania e tanzania baina president mkazi yes e kenya chief justice mkazi yes so kati na for anotele kwa kwa speaker mkazi even you have two women duwacha wa vice tebabu kukira ku ambu yeba muha omenyo wa vice omeranda banabajozi kikutegeeza nti olanyazi eh, abamutembeeya tebamutembeeya na good face ona alowooza mbulanyanjakakubakubira ku social media eh, emirundi ofiisi hmm. mbabuulire strategy nti tulina okuleeta ekiteeso bwekiti era ojukira nekyakakoza kyali kya myaka musanvu hmm. and what you people don't know let me tell you if we had term limits and we amended the constitution to not to have term limits you must explain it to ugandans what situation has changed because you are abusing Museveni you cannot change term limits when Museveni is still around term limits muzichus at the end of Museveni's term now with that the man we interested with this special arrangement of not having term limits because of his contribution to this country is, mm. is retiring we are now reviewing because we are not sure kwadako hmm. naye buli oleta term limits oba ovuma museveni bwoziwa tisi ono bwe bujozi bwabwe logic naye logic naye mwasomera ki abamu bayina exaggerated intelligence nze abaana abo bwe mbalaba bwe nti donna abunga nabagasse ne chamani wako bakuba omuntu once you have a lot of money and you have a, a poor background muri zoninga baba batu mwebaze zijako programs ojake eno ojake jino kenga omutoba gwazi nibajawo mutabazi mbono mwala jazijawo ajikuba mbiba mkwale nebi nsuni zapola kula muzi kwa takeza abantu bali bambete nita kati mwako lachi kati ate mudduka mbu mukomeo because you are facing your, no i have no interest in your future plans in politics we don't carry excess baggage if i know that i'm not going to be part of your future plans I, I, I, we decide here he abantu bayinza nokwagana naga nti kitange bwasika oyo muganda wange bwasika hmm. wano sirida nekijja ngenda kuzimba kyange kati oyo nze siyinza mukkiriraomukulembeze yenna avudde mu hmm. gurupu eyo hmm. eri criminalizeinternational criminal court maybe kakati katubuuze abasajja bwe baba nga babavunaana okutwala organis what if one of them becomes a president tetufuuka dayale faamu tebatuyola misana tolaba etteeka lye baali baleesekanakazi akalina omutwe ogulinga mangata akali kali se teka mbule regulate regulate organize akakumu heresi era kekage ndi kwa president president nabagamba bategera nti president is auditing center za covid kati n'abagamba timugendemu nekadduka nentu eyoku biliyoni kumi nebaziswaliri zange musambu nekaziswaliremu kasajja gwekwata ku zino muhange wamu aliziika tampeko yavu nkulageko ntaba mumotoka kulunu olutalo njakulagako olutalo olabika nga luze mu palamenti eh. eh, kati kati wewali entabiraawo eh, let's think okulonda genda kwera kwa monday eh. baina ncha na sunday yes. okwete kajika yes. monday ah, ngeenda kuba katani ne next, week, next week on friday yes in samoti ne ne next week why on, they are supporting next, next week on friday and olanya wouldn't be, be taken like that mm. no me America yeah. eza term energy yeah. zija kuwera mu either kadaga yeah. oba olanya but, but, but not both have of them ati nkula gatamale nti not both of them kubanga for the last 10 years tubadde ne kadaga ne ne ne anti baffle uti nga mbubaleto na kakati mbuka bada anyaga itakali ya makaya tofa uti amale mbubaleta kakati kakati kati mkana leo nti tujara kwa ya ne parliament tujara kwa ya ne parliament nga either kadaga is kadaga is speaker kadaga is speaker ne deputy oranya eh. obanga oranya e speaker eh. ne David atali kadala oranya ateka chimu lutalo why does why does he black mail this <laughs> country they have already bought get to me eh. kadi chambers tugenda kwa ne chambers inga mulimu either kadaga obo oranya but not both of them nabagamba anti and i want to nabagamba anti owinye dole chamulema chali chimu kutegeza bobi wine ti omusango ogujeyo but court let us review your submission tulugenda kusala musango a law is law it does not depend on the tribe of a judge mm. it does not mean nti sirina gyenava buli mulamuzi alina gyeyava katulebe gwe muwana enyo yali minisita wa museveni hmm. atone jeno hmm. why did he perform kadaga new halol as a member of executive yakiza nibagobamp as asipiika yes so it depends on how kakati zenkubulya negamba nti this would be a, a time of reconciliation nti museveni mulamu Museveni is handling issues. Insecurity is a very important Abana na baga nti nupu is negotiating with the government. Abana bagenda kubata. Ero laba force eri munda. Mwebaja ni baba zayo. Mwebaja ni baba zayo. Kwa mulimu force ya galu chile meza au. Na baga amba nti special force ziba planting mwa abantu wa kubaba abantu. Nga baisha isi muhozi. Era baga ambi. Mwa special force ya kubo mwana wangi. Zaina ni video. oyo yiga bye yali atambula nabo mu eh, moto obere yakuba mwana wa special ah ajawe muhozi oba wa special force kwa ati tawali wa kamera abana bange family yange yone etambulia ku monitoring because they know him i i manufacture i capture them era kati chairman ya wandis kakati nze nkugamba olwaleero chairman ba mu reduce kuandika eh, let me talk like utafire mm. the party has not produced a candidate they have not seen anybody from the opposition Museveni has not retired but if the two and bayinza okuba nga bo ba mu nju but take it as in something wrong is going to happen on Museveni kati nze of the two mpagiro no openly ate bwenvaayo minzani ejja kwewanika era egenda kwewanika mirundi bwenyingira mu kintu nze kitange yangamba bwosamira samira nze musajja yogera nti mbirina era omupoliisi um, babadde nabawulidde nga bagamba temanyi kyetubatukola tukwate omuserikale womutu mujjewo tutekewo omupya amubalira esasi nga atamumanyi ate nabano bamutta obujulizi bubule enzira ye wange ekironga waali omuserikale gubaleese nemugamba oli, oli abaddewo yakoze eki kumakya nemukwata nemugamba kati olaba ediisa eryo omusajja oyo atudde mu ddiira omulaba ate nange entonoolya tetufaanagana olabyeko ku mutani wange ayingidde kati kufembeko bako omwesasi olabakwata ah, ah, ah, namusanze yekiro tamale namusanzeyomulingiza mudirisa nga tuli babiri abafanagana mirundi omu ali mudiira alaba tv mirundi omulala anyumya naye yakomyewo yakomyeyakibulire kyamani yakomyewo yakomyewo <laughs> kamale birungi teriwo ewakati wabadde mu bantu wa ewakawo ati wiki nobeerawo eh, eh, bamulese tebagambye nemuteekawo butesi eh. ati yakubaluliddewo sasi anti kwayadde wakubalula sasi ngaatakumanyi ah, ah. hmm. anti kakati namukambuliriddewo nagitekitinze mangu kyono mupya oli mumutaddewo omugisi wange akumbe ah, waka ee aliwa ate nga teyasooka bamugamba nti kontrakiti ye yagwako nze nemusobola kunkola byakagolo namukoze ekintu eki tunula mu dirisa omu liggule omu ani atuddemu ani alaba tivi nti ggwe ate gweyogera naye yeggwe kakati gwe salawo benkyokomawo batokomawo kuba nabo biritako gweyagala hmm. omulala akukwata omulala akukwata teyakomyewo akakasajja tewakawulira tenayingira mu motoka yako nekambuuza kati yumani how did you enter mike nengagamba ti where you started nekatunula kati nalaba obugulu bukankana nekakanda banga nfuluma nekaj betente ekyo bakatwala <laughs> mu ddwaliro kansanga ku kitanda nga ntudde olwondolakaatakusaijimuwazibba naye zino ngenda bajirayo ngenda bajirayo amaanyi gonna ekyokulya mwendibamalemu ocha ino kude pa eh, nino nine dachika kumi zoka ee eh, suma katapu kano zensigazayo njagada nyo kuhulida evirozo kwa parlamenti wakendi msebe ni muka nko gandhi parlamenti muli ume ya jisunda uli domusajja wako gambi tituwa gala ulanya itimu tuinebi tesubi ya febi tuwa gala baga lukuli mitinga baiza utamuli misingolisi wa miaka chinana muetano ngeno bachiresi ni msebe ni bamukubide muka provision ni kari kwa basu gilanti ya inzo ukuda again ii nga batidde ah, ah, ah, tulina kyetuyita shadow over the throne syndrome omwana atuuka ekiseera naaba ngaalabwezaye kitaawe ayinza nokukwata nyina mukiwatu nga alaba kitaawe taliiwo obulwadde bukwata omuntu tulina bwe tuyita behind the throne syndrome noga nti gavumenti bwetulabeerawo oh. and he has a problem bonna bamusinza businza professor mm. mwenye gundi ono ningu yuze kati ligenda kulikodi nga litualindi laba wano kusimu litu wana nama suti gali uyito kanti ubage na mulamuzi atambula nga <laughs> liduka litualu lugambe sajje kulu nikola lugambo nikola lugambo bali wakola lugambo yaso machi lawyer lawyer wa mkwesa lugambo na yaga misha mirundi you bugged my house come and debug it nendigandiwa amasanyalaze nendigamba but this man sees us when we are making it off with our yes mbalaba era waliwo wakabina akatonabalala baka mukitanda munda mbalaba mbaleba nsoma ekitabo kyebayita eh. um, again at crossroad ndi ku page ya 34 nekabalize nsome statements nga ziizo in conclusion museveni's age factor um, does museveni's age factor Uh, uh, is, I think, is it a threat to country stability? Unlike the civil service, where the age factor is very important, it is not the same with politics. When former U.S. President Bill Clinton was asked about the age difference between him and John McCain's, Clinton implied that what matters are the ideas that the contenders had for America. In fact, in politics, it is widely believed that leaders become more pragmatic in old age. For example, Yoweri Kaguta signed a death warrant for signed a death warrant for Haji Sebirumbi and Kasim Ogura. But as he grew in age and experience, he started exper extending generosity by granting prerogative of mercy uh, to the other death row inmates, including Chris Rakasisi and Major Nasur Abdallah. There are numerous examples to illustrate this phenomenon. Let's start with Italy. When the Italian economy was hit by an economic crunch, a Professor Napoleon, at the age of 95, was picked to fix the economy. The man who elevated China from a backward state to second largest economy in the world, um, Chairman Mao Zedong, was 82 years old. U.S. President Ronald Reagan ascended to power at the age of 75 and developed the U.S. military to recover from the Vietnam defeat and back to the superpower status. status. American military became a soft target for terrorists and they had fled from Lebanon. In Kenya, Jomo Kenyatta took over power at the age of 76 and it is credited with uh, and is credited with laying a foundation for democratic institutions and revamping the economy. In addition, uh, the late Julius Nyerere Kambarage became president in old age. I strongly doubt whether a young Nyerere would have allowed multipartyism and capitalism. The same politics applies to Kenneth Kaunda who conceded to humiliating defeat. In Nepal, <clears throat> following the political upheavals that led to the abolition of the Nepalese kingdom, which lasted for over 300 years. A 95 year old statesman was picked to restore order in the country. Therefore, what matters in democratic countries is not the age factor in leadership. One, one can ask, what was the intention of the framers eh, to impose a 75 year limit in the constitution? My answer to this is that in the Uganda's case, eh, the intention of the framers in mind, in the, the, the intention of the framers had in mind has drastically changed. Uganda has electoral structures that can enable citizens to remove a leader if they detect diminishing returns. This is exactly what happens in other countries. In Britain, for example, Margaret Thatcher was extended by her party immediately. Uh, she started she started suffering diminishing returns. This also applied to former Prime Minister Tony Blair. He gave way to Gordon Brown. The since South Africa removed Mbeki from power because his term had expired, and at the same likely to um, happen to his successor Jacob Zuma because they did not want a successor to inherit the incumbent's problems. Lastly, changing the age limit will help us to delay the succession battle. The NRM remember the NRM almost split over Amama uh, Mbabazi's claim that he had been anointed to succeed Museveni. If we change this problem, it will create political stability because it would be left to the president to retire or seek another term. If we do not safeguard this, we shall plunge the country into unnecessary wrangles and also risk a lame duck president. the letters and the politic the letters and the political uh, eh, purify rivalries i think cast a, a curse uh, for uganda's law during the term limit debate uh, makers hmm. but eh, singa president yabadde ayina term limits mm. but osensation yalibadde yamaanyi where you have term limits the president becomes a remutaka president mm. because the attention is focused on the success kyekiri e kenya kyekiri e kenya however much mm. and aira wants to put the order mm. stop politicking it mm. can't byonna biri awo bamuzeenebamuzeene ne bbi bagigobye tam kakati yolook at uh, anc anc they drop their president mm. bifane e, e, e, new election mm. unagende nebibi ne butsona bachikola yes bali ndo natero kumala omwako mm. gusemba yo ne bakusibula ono bwe president mm. tujja kufuna tufuna service why if he wants to come back he comes back bamitanganika rasha bwala ekalusha bwalia yali e, e, e, e, e, e, e, e, coach player wa, wa, wa, wa Chiporoporo yes. ya Zambia if he wants to come mm. ye coach atimuchi mm. Musambi yes. coach mm. that's why because Ra of Giggs because of Museveni's presence uh, eh, tewari excitement mupate over who should it has erupted in the family where somebody is saying mm. yeah, that that the signs he is saying is that his group is being uh, alienated from the center n'abantu babali mu state house bangi bagiddwamu he says if i wanted money nalikiriza nengenda mu presidence office nangabirako mirundi is not interested in money mirundi is interested in integrity he says that if i wanted money i would have accepted a job in a new vision mm. not at all if I abused the everybody, mm. then what were the essence of taking me to president's office? Mm. A reject is a reject. I tell mm. you, charity. And it too, when I told you the fellowship, and you undermining him seven, mm. because Museveni is suffering from service delivery. Mm. Invading the economy. Akugami nti sente tubade tuzijia. From Kisimite to the president. Mm. Nemube zamu senyalazi. Nemulete miti ya mifu. Nemulete generators mifu. Nemulete chi. Nemuambe nyanja. Mm. Nemuamba taxi. Nemuamba ba. Yes, I quarreled with the Kutesa as he says. Mm. Ntile Kutesa ya mufu mako katukwali na ye. Mm. Ye, ye, over buses ila ya zita. Hazisi zari zize. Mm. Nabaganti a e bus tra transport. Ne wafamono za amulema. mm. tu fez out the kamunyezi ngaka katika jenu katumba ya unye mm. ule biyaza nyemu na haba taksi bamuza nye game biyaza nyemu na haba boda boda you cannot regulate njaga hey. the, the, when the bazungu wanted to regulate waraji bakola district waraji as opposed to the emandule eh, eh, e yabo emandule yabo hmm. kakati boda boda you cannot regulate boda boda is an illegal transport means it only indicates that you have a problem in your economy hmm. nti abana kyebasobola okwekolera kugulayo kutunda poloti ye nagulaki abana bafugira bagagga hmm. kati gwe katumba kyobola mwaba kubanga enkya munagira era bakomawo enkeera kubanga zibakolawo zibakola ki hmm. kati gwe katumba bwolagira decision namugwanya neye kukuma namugwanya kuba namugwanya akolagana nabantu ne katumba yize potensi yomuvunza nga bwe bakuba kadaaga bwe bakuba muhozi bwe bakubani eh, eh, weva they perceive to challenge them in future ne katumba naye kati bamulaba nga fred okwata kukati kamba buli nze mbagamba mm. let museveni president museveni give me this assignment eyo nja gimukolera nga siri mu government mm. because i cannot be part of government again mmanyi netiwaka yabwe basobola nokutaaba mm. abaana mm. but determined kakati nkugamba mm. i can solve this transport and congestion problem one the, you start with the vehicles eza takisi ezalemera mu magalagi covid bwe yajja the president's statement created an impression taxes ezikyaddamu kakati abasajja takisi ezalemera mu galagi mpitirivu nnyo ezalina kuteeka mu mupiira ezitasobola kukolaki talina bukadde butaano bugezaawo mumotoka eyo mm. bayitazeramusaako ogiwe buguma mm. oba ene gundi miringi kampany tandika n'ezo ezalemerayo mufixe price geeti ekibanda ye bajja mubba emmotoka hmm. olyoka ogambe nti ezo zemuyita gundi eziweddeko gundi kubanga abazungu bagezi abajapan hmm. kati motoka zino ezakamunya eza bulijjo tezikyajja ezo bazivuddeko hmm. mu myaka ebiri e kenya twagendayo ne bawera kamunye kamunye ziri mu uganda 14 city e kenya teriyo bazibba wano ze nabawonyanga babbe ezange nendeta omubbi disiko wano ngaenjuki emulemedde mu nyindo nagula emotoka ezi nenkadde nagireeta ne sente zange genda obuze kasingi musajja yali abbye emotoka ebikumi bisatu mu east africa wano yakwata eyange nemulagako nenze wano mutwalibwe natambulanga negu nesanda negaba mutwalibwe njamukwata mutwalibwe samukwata eyajja nomusotamula samujja ewaabwe e, embaale esironko e, nga jidde kumbwa embwa yajanga ebogola bwerabetala bo bo bo <laughs> yatukira kalero wali okuva embaale tamanyi kyeyajirako yaga nti embwa yamayembe <laughs> katibwatuuka wano kalere ali bwerere nze nabba emotoka ya mirundi nze namugulira engoye omusota gwamusanga mutoilet yagenda mu toilet nga alidde emputa ye negumwezinga mu bulago Ah, yajira kumbwa <laughs> yaliwao kutoilet anti ya agamba banne hey. Eh. ekisolo kye yajira kyajira nekibakolanga embwa kakatize mbagamba the president has handled mm. the domestic issue properly we are going to have peace aba bana kasaba bata nibo bawaba two mm. fill the vacant important uh, posts it, eh, you cannot have a country without a human rights commission mm. and hmm. nobody's talking about it it, eh, this is a, an auditor, an internal auditor of government, as far as the human rights are concerned. Mm. Declared that all of safe houses have been abolished, and he has money with it. What did they get to misused. Kaka is taking a move and to send. sobi nazo nuna sobilization wali wano muna bamuita juko bivako watanga abandu bakwata bakolachi bakolachi bivazita otherwise safe houses have been part of the police since colonial times kakati the last ground museveni ya inokola bani mm, singaba mwa destability kabine tujitunuliti obazaamu abafu obazaamu ababbi nga bamubula akameeringa oba ateekamu abali ku international criminal court yeyo amanyi mm. but the parliament is going to have yegenda okuwa abantu hope nti let me tell you me i don't mind about european funding babadde babbanzibe that's why you have hmm. accumulated loans which we don't see Bahati Bahati Kasaija where, where is it where is it? where is the impact of this huge loans you, are you have contracted for this country sent by Banzi kwamba e budget deni tetulaba bintu what does it mean what it means kitegeza ndi sente Uganda zekozesa za internal collections kakati nikugamba the moment mm. the president ensures nti every coin collected goes to the service delivery taina buzibu sende zabazo fetumanyi haino where you see that the money the bazungu money has worked bazungu money goes through non government organizations if you go to kenya most of the mps in kenya who have been brought up in politics by the non-government organizations kwa government said delivery ya fa ekikutegeeza nti sente za museveni ze zikola mu uganda baba sente za covid za museveni baba sente zenzige za Museveni baba sente z'amata za Museveni baba sente z'emmere za Museveni akakasajja kagambye nayingira mu banko Uganda nezibamu 5 billion eyali azintumye Museveni yamukwatako teyakwata ku nze n'azinsesemya naye oligo yali azibyeko yamukwatako kakati if this money hmm. if Museveni ensures that the money collected from Uganda Revenue Authority goes to where it is needed ngababbi abayodde nga ababbi abakutteko bano abapanikinga bapanikingira bwerere he will have a comfortable term of five years and museveni needs this term more than eh, anything before why this is when he must prepare his retirement ayina okuretiringa in a conducive environment to blackmail the new leader naye new leader bwajja nasanga nga buli kintu kyonna kifu ye ne bwakola wakatonda ennyo abantu bagandi eh new leader is going to touch oil money we will change this country fundamentally so therefore atinaga mafuta kafe baizo ugadikira linga blood mood era ndi mutu afana sin so ever since should be to ensure that mm. every coin collected is, is put to those who tisir our money to bakuma injo to bakuma dukane into eza abo bako paka ya rwana jeno paka yazimbe jibaita eh, eh, eh, korea njola burwa leno nabana abo munose korea mm. jajabu yali jeno Hmm. egende e, e, e, pakistan bani babuto buto bamwanika kalaba hmm. mwalawe teyajja hmm. gende egindi genda eindia eindia bagandi baberako nenamwandusoniyo muitale nga zine mu gandhi yakati baina gandhi kubatunulira so ye ne polisi why should you in a ne trump ne trump ne trump ya wangu lako mzukuru wa bush eh. jeb ya yes. ya mwesi ndeko yes. nga gara kujia ku uh -huh. hauko mwajia ku bush wali ne bush wali bush mlara ya ya ya ya eleta bush senior ne bush chi mm. ne bush mlara ya ya ya kerendi family dominated a constituency for 45 years nga yawe wa kennedy bama ze kugu wawo So politics is the name and the money. If my father performs so, so well, catchment area number one, yeah, your eh, first family, yes, oku, oku but you kumundi. must get somebody who is appealable. Two, mm. that man must be disciplined to to ensure. But if he was so cool, naye woba olina obujozi nkojoka nga tubalabawo tebayinza kuwa a president cannot allow somebody to succeed him if he can create his own political base within a very short time or if he does not attribute his success to him ajaga nti afuta lolo nali sina manyi gange hmm. sali mugagga sasoma ku bitabo byawandiika kakati ewo eh, kubiri ngechali ngechali kize e Burundi eh. ntirwa e. lwa nkuruziza kufa e. na ye uh, okuleta ndaishe mi Everest e. bali bamwadi ne chifo mu constitution gaba kita supreme e. guide bage na muwa sente kwezi ti e. atule wali awule na kolati ya abaidinga ya me aha simanyi ba yafa mutwa ba yaga na tuwasati ugenze gende la dala simanyi ba yanyo mutwa na yafanze chimanyi ya yafa mutima bie wa kamerun e. Ebya. Yali president bamitanga hijo. Nga bia vice president wa hijo. Hagi bia nakolaga na doketo mu France. Namuga nti omutima gukuba bubinyo. Bomala kuba president omwezo ofana abuta. Bagenda mukeberanga <laughs> mu lamutek. Na yaga lukuda. Bia namukuba mukomera. So tricks to the Paris schools. Bagati another area is the hmm. party. A party can produce like Tanzania. you can mm. at 35 years you would even influence the opposition nga bwagamba wano nti abava mu opposition manyi abava mu kyama kyamapinduzi bebalagawa hmm. kuba bebalina gundi hmm. yes kakati a party opposition a party a family member and a gundi an, indi, an independent mand uh, gundi kakati baperoti bani mu america batandisa okujja lwaki muka clinton yajja nkono ajavuganye nga bba yavuganya politics is the name and money and the contribution of you you rely on the shoulders and the contribution of your parents hmm. yes uli mutabani wani pa parliament inzo okutuyamba okushaping a succession anti kakati hmm. bweche banunya nenda mbuza kati sinister opinion opinion hiyo opinion hiyo nga nga political scientist ayagala mugema na mulangi riranga uwe kakati tuve eh, kuhuli ayagala chief justice na mulangi riranti uwe na yoku okusinzira ku problem okusinzira ku gwe the man is selfish olabanga parliament esobola okutuyamba okushaping a succession story the moment Museveni mm. tubakoli yagaliza oranya ati bitiri yo mm. Museveni consults an idea emerges from wansi negena museke negena mupati agenti muzee akadde ni fune tukadde mumu mulaba eh, ninga bwe nali 10 years ago ne kiwandika ne kiwandika ko wana mm. kagasomera tugenda kasoma kanonga mm. tukomyo nga tuvunde bilango na ye njagala okukola gata malenge parliament yatikize she muzee it is kiria mm. it is kiria obwa president kintu kinene i also have interest to pursue in this country that's why mm. the interest is of sizange even if you kill me you cannot force me to support your project by coercion you had the authority to chase me from state house wali wa sezara hu na ino mtu wakua ngugu no abe mengu bivagamba obata umpagi obata tuwa gede sisa kubwa mtu wakua mtu wakua na mtu wakua wakumpa katunda ya mitroti jija mengu <laughs> that's why I disagreed with these mengu people but ata wakira biya fast ni kaji angobi yogeri wange kubinyo ndo mtu wakua two kakati so far otafiri ba mubuza nti kugenda kuwagira ndi mukalulu kogwa president naga nti mayotafiire alifani yavuga nti that is a stupid question so far ive seen one candidate omanyinti besi yedikirad yali nominated before museveni yaga kati njogere kwani thes only one candidate mani ya nominating the before msasa anti pati hii ya mulu onda before okay FDC did mm. everything launching a manifesto kubaba habi beno zina babu ulira tasobola kukola bantu mkaga kukolila manifesto basi maguli ingebi hindu okuja kongo bakutude mundi guwandika ekonome guwandika kuchi kuchi kati bintu ya msebe ni babisi maguli inga ali unu najia kolachi najia fulmi ya manifesto FDC ya kopa ya NRA Nii. toyinza kudira bantu bagifuula eh, eh, this is a task force to write a manifesto si abantu ana dino muzeyi has appointed me to sit on his manifesto nogenda nkolalegengalabyalegengalabyalegengalabyekyabulijjo eh, okulona mubantu miliyoni ana omuntu era balina waliwo profesa hmm. president yamugamba nti write a paper for me ekwata ku 1966 crisis i'm going to address my soldiers at kimaka nagiwandiika yamusangawo nga atudde eh, ku benki ezomumaaso hmm. teyakisoma ebijja mu mutwebwe bino profeso byamuwandikira ebisoma nemubuuza nekasajja gwoyina amagezi Eh, eh, <clears throat> bweyatuulanga ne puresidenti ku mukolo nga ssebo bwe nakusaba kino nokikolaawekiso si kyekyamusuula era sebo nga bwenakusaba kino nokikola naye nkusaba kino nokikola nakino nkusaba okikole that's the present rely on you on your ideas you would even be happy that what you said ekikiriza is included but you don't go ndolikyogera olikiwandika mukitabo kyo nga president yafuddeko noga nti namusaba kyoyosinge nti balenini ebitabo ebyo byonna bye babiwandikanga where could they get time somebody can assign you but it does not mean kiwanika omukono sentiment siba yabadde bwetyo ndoza mm. abawandiisi bo mm. bagikyusizenga bwenagamba okukyogera sibo nokyogera azuliriza <laughs> kwatirakaeminensi e- nomugamba kakati guli musajja mugezi what if eminence tell to write your paper uh-huh. eh. bwananga okugipresentinga eh. kati abusibwe ah, ah, watuufa eh, era batunaneeminesi kanokera bi de factoyou that for me i don't read why me i don't read speeches bakugamba nti professor developed esiole ngaagenda agidefendinga mu every university kakati driver we nabikulambinga babagenda ku university emu namugamba tiritimu act as a professor you as a driver kulagendangende mugezi kakati yali abikulamizesebo nayogera nayogera nayogera nayogera nayogera naye omuvubuka omu namubuuza ekibuuzo ekiri difficult hmm. away from his capacity driver yagamba that is a very simple question let me call my driver to answer it he called the, the, the professor kakati yinza okusanga ngaekintu omuntu <laughs> <laughs> ndiye jibuza changu nyecho eh. tumale na profesa wude dereva ya chisobora chicha dereva wangu ka dereva kaje dereva je kumbe kwa switchi nza rolls rolls nishe profesa kakati tamalkwatirakawo kwatirakawo mala okujabirako bino mukotukoma esaawa eriemu abatuliza njagala okulamusa ku maama wange rebeka mugote nga ambasada we e, ethiopia e, ne jibuti kwali kati mm. awuliriza mm. era bwaja nanga nti tamale mundabire mm. kwali akuwuliriza ah, e, era mutumidde amutegana gonakolwalero maama rebeka mugote ngaobadde nemawo Eh, nzikiriza tamale people listen to me nzibategeride hmm. dala uyu musajja wa museveni nzikiriza tukolo ya abantu basimba nebitoke ne bakola chimwa hmm. era ko nakawuli daka sajja ko ngakagamba kubaka li double agent hmm. for me when i'm presenting myself i give myself a room